Bush's Garden, Marrakesh Market, Tampa, Floryda. Wygląda to naprawdę ciekawie. Prawie jak w Marrakeszu. Jakaś taka typowa arabska zabudowa warto wydać parę dolarów, aby tutaj przyjechać i poczuć się jak w Afryce październik 2015 filmuje Darek Krasicki z Wrocławia